健身房为什么说发展那么好？我认为还是流量。大家说健身啊，去哪？儿？去健身房。 对吧？后来发现一些常规课程有点枯燥，练什么练格斗，所以那的教练的更有多机会去提升自己，只是换了个战场。很多以前在拳馆教课后来也去健身房；很多在健身房教课的也会去拳馆。其实大家都是一家人。大多数人呢，应该关注脚下自己的路，而不是盲目的去羡慕别人或嫉妒别人。如果你在开拳馆，你说流量差一些，OK，改个名字，你叫格斗健身，对吧？或者你叫什么工作室、减脂训练营，或者叫什么综合训练馆，可能都会带来更多的流量。如果你就坚持，我就要彰显我就特别能打，没有关系。那你想办法要获得更多。 多的客源就是这样，你说不公平，没什么不公平的。健身房投资特别多钱，几千万一健身房可能是，对吧？你投一拳馆，投了多少钱，对不对？其实这是很现实的问题，有利有弊。你的投资成本低，你获客难度大；人家投资成本高，人获客难度就低，所以市场就大，招来的员工就多。人多了，鱼龙混杂啊，哪个国家的人都有好，都有坏人。你不能说这国家都有问题，对不对？同行呢，还是要互相去学习，互相去理解、体谅，更加专注自己脚下的路。